El sistema de análisis de la conflictividad social SACS cuenta con una plataforma para analizar el comportamiento de la conflictividad social a nivel nacional de manera amplia y sencilla. Esta herramienta pone a disposición miles de datos recopilados por más de nueve años. La conflictividad social nos afecta a todos y todas, por lo que es preciso transformarla para el desarrollo del país.